Salut Manu, c'est Super Gilet. Bonne année Manu. Tu vois pas que le peuple crève de faim. Ah, Merci à vous. Désespérons Franchement, Ne vous inquiétez pas les gars. Il va falloir que ça se passe. Super Manu va craquer. Supermanu. Il croit qu'il est Supermanu, mais il n'est pas Supermanu. Il est simplement super nul. Il faudra bien que ça s'arrête. Il faudra bien que tout ça se termine. Que mes copains sur l'aéroport puissent un jour bouffer à leur femme à nu. Puis un jour on dira c'était en 2018, en décembre. C'était une chose bizarre. Tout le monde s'habillait de jaune. Des gens criaient, des gens pleuraient. C'est pas mal. C'est pas bon pour la démocratie. On demande au peuple de payer pour les riches. Pour ces gens de là-haut. Tu ne vois même pas les gens d'en bas. Super Manu. Moi, je suis super gilet. Si, je suis super gilet. Je débarque sur les ronds-points comme ça. Alors que toi, tu ne vois rien. Même pas les super pauvres. Oui, je suis super. Alors Manu, il va te falloir combien d'années pour comprendre ça Alors, que les super gilets comprennent tout. Moi, je suis super gilet, j'ai compris ça avant toi. Bonne année, Manu. Bonne année, super. Bonne année, Manu. close to